对，可以变弯的。对，只要你有火，火烤就是美味。工地，然后不得不讲个东西，就是这个工地的体力，好不好？看 <laughs> 这个，这是动土原理中，民间一段用。 大家好，是公地不要闹彼的，我是 WD。好，今天来到一个我们一直很想要来录的地方啊。你是说你是堂之类的吗？不是的，是工地，工地的工具大学啊。工具大学哦，什么大学？没听过这首啊？没有啊，当然没有啊。来这首，正宇五金行。是啊。 其实五金行里面，因为有很多的工具，所以呢，我们可以从五金行的参访，我们就可以知道工具的名称啊，跟它怎么用。我觉得这个五金行的点其实选得蛮不错的，因为它就在国道的旁边，有没有？ <laughs> 而且又停车方便。对，而且它这里前面的停车格非常的多。好，那我们就进去吧，Let's go。 哎，请问是陈店长吗？我就是。哎，我们今天有那个预约那个一日参访的行程啊？没有没有没有，等下我如果有这种服务的话，我觉得我应该会带一车游览车的人过来，对，每个人都来参观一日五金行。请支援收银。你们卖东西包山包海啊？大概从出生到死亡。 都这个东西都有卖啊？没有了，没有， <laughs> 没有那么夸张。对啊，说实在，现在五金行已经不像是卖原本工具的东西，现在从生活用品到到专业，到专业的东西、工具、器具、电动、手工具都有啊。而且灯光明亮啊，然后排列整齐啊，跟以前的五金行那种黑黑暗暗的感觉都完全不一样了。对啊，皮特，你有没有哪一天要来当一下那个？ 一字五金行店员反应好，在拍下一集。好了，那我们就不打扰店长，我们今天自行去看一下。OK，谢谢。应该每个人家里应该都有一个，就是基本的工具箱啊，然后里面可能会装一些各类螺丝起子、啊、扳手之类的。这边有一个比较特别的，Bosch 的，这还蛮帅的。OK，蛮有，很有质感。哎，我讲真的，这个 Bosch 的工具箱真的看起来真的非常的有质感。 工具箱其实，在工地里面是一个非常好用的东西呀。虽然我们工地的工具箱大部分都是那种铁盒式、铁盒的，不是，并不是这种小的。可是有时候为了近距离方便，其实也会有这种工具箱。居家必备良药，跟韩教官补贴一样。后面这边有各式的轮子。轮子的部分呢，工地也是很常遇到一个问题，就是比如说链扣车啊，或是手推车，它轮子可能坏了，我们就变成整台就没办法用。 然后甚至有时候整台都把它丢掉，没错。但是这样很其实很奇怪，因为就像你骑摩托车啊，或是你开车，你轮子你就是去轮胎店换一颗轮胎。但是在工地的时候，工具有时候我们就是为了一颗轮子整台就丢掉。但是如果下次你遇到这种问题，你就直接来这里，有没有各式轮胎供你挑选？没错，而且轮胎有时候它会有那种意想不到的功用，你知道吗？比如说，比如说。 你棺材上装轮胎，你就不用开棺材了。像像是他们有卖这种防护具啊，就是防噪音的，像耳罩这种东西，还有安全眼镜，这个也是我们工地很常用到的。哦，对，其实工工地的那个噪音啊，跟那种粉尘啊，非常的多，所以其实像这种安全配备、安全眼镜跟那个耳罩啊，是非常。 对，像是如果打打石的话，就是戴最好要戴安全眼镜，不然那个石头飞溅的话会伤到眼睛，到时候你就。然后这边就是各式的管配件，管配件什么大大小头啊，然后弯头。 <laughs> 你是属于大头还是属于小头？我是大头。 哦，然后这个是就是九十度的弯头啊，就是这边其实都有，各是各各种尺寸的，这边其实都找得到，非常方便。如果刚好水电在装，然后刚好少的话，就可以直接来这边购买。对啊，而且这里还有它本身就附好的弯管，你知道如果如果在工地它没有弯好的弯管的话。 他们都是拿那个火来烧，对，拿那个来烧，然后慢慢弯，然后慢慢烧，慢慢弯这样。对，啊，直的也可以变弯的。对，只要你有火。火烤就是美味。有千年蓬头吗？ <laughs> 这边有很多可以，很多各式联盟头供选择。然后啊，刚刚讲到 PVC 的塑料管嘛，那一定要讲这个东西。这个就是那个那个硬质胶合剂。 因子胶合剂，这个你在工地如果是做水电的，一定会遇到这个东西。因为我们塑胶管要怎么把它连接起来，其实就是用这个因子胶合剂，它会有一个这个头，然后你去里面沾那个胶水，再把它涂在你该黏的地方。它其实就是水管跟水管间的胶水，对，负责水管结合使用。对，它买的时候要记得用护这个刷头，不然你就跟那个去大便没有带卫生纸一样。还有小罐子。 小罐的哦，居家使用，居家使，用。呃，然后这边有各式的水龙头，其实有些蛮有质感的。其实其实没有来看的话，还真的不知道水龙头要我们可能以为水龙头 <laughs> 就只有这种或者这种简单版的，但实际上还有还有一些比较特殊，这应该是比较。 比较偏浴室的，这是两胞两胞胎，俗称两胞胎或三胞胎绿潮器啊。两胞胎跟三胞胎都不一样，就是它的那个，就是它的以它接的绿槽的数量，嗯，就两个就是俗称两胞胎嘛，三个就是三胞胎。OK，还有四胞胎啊？有，啊，没有？你接你接越多胞胎，怎么样？功效越好。然后这边又是各式插座跟那个按钮，那其实有一些形式可以做选择。 就是一般基本款之外，还有其他的形式。然后这边还有这个卷门的开卷门的开关，还有这个 USB 的。哎，这是蛮帅的。如果如果你家本身就内建这个重新装潢的话，因为现在现在人充电的需求也很大，嘛，就不用再。 多买一个插头，就直接一开始就有这个 USB 的，直接转出来的话，就是比较方便。我觉得那种 USB 应该要内建在餐桌上，不然就是你的床头床头柜啊，对，就是你常床、长的地方。电的部分，这个一定会用到验电表，这个跟这个验电器、万用电表。我讲真的，因为在工地里面，电这个东西很危险。对，尤其有时候你的。 线有一点破掉，你又不知道，你根本不知道它有没有漏电，或是它的电有没有过，你不晓得。对，所以这个验电笔非常非常的重要。对，这保命的工具，真的。其实验电笔的的原理就是它测，因为有电就有磁场嘛，所以它就是利用磁场的反应去测它有没有电。然后比较比较专业的就这个三用电表，这是验电笔的进阶版，它不止测有没有电流，它还可以测到底。 我不是专业的，我觉得叫小哥来讲。对，讲到工地，也要不得不讲个东西，就是这个工地的福力，好不好？其实这个非常方便，就是它可以让你双手被腾出来做你该做的事情，就工人手上不用拿那么多工具。看你是水电的、电工的，或是模板的、放混凝土啊这些配件啊，都非常好用。就是在这边，基本上应该都可以找到相对应的。 哎，而且而且有些有些有些人一天要吃八包槟榔， <laughs> 然后槟榔塞不下 <laughs> 你说会不会先塞两个在里面？ <laughs> 要烟跟槟榔带两条的，没错。然后哎，还要讲一下这个，这个做科技厂家一定知道，鞋套。 就是大概快转五层四之前，就是他会要求。对，他为了要让那个空间无尘，所以要进去之前都你都要把你的鞋子套一下鞋套。他的鞋套就是这个东西，然后你想要把它套在鞋子的下面，让地板不会脏。可是这个也是有很多故事啊，就是下雨天的时候很多故事。你都你都已经走出去，然后踩一圈回来了，你的鞋套底部都已经破完了，你还给人家踩进五层四。 <laughs> 就是想知道铁套的故事，就下面打加一，我们再考虑拍下一集。这个也是怎么讲？科技厂比较常用到这个哦，因为它因为它本身那个面是透明的，对，所以你所以东西放在里面就是很方便检查。有一些没有安检，有些地方是没有安检的。 然后没安检门的话，就是要全部打开检查。啊，如果你背这种的话，大概看一下没有没有什么危害的东西，他就放过。安全鞋，好，这边款式也蛮多的。一般安全鞋都是防。 防刺穿，然后防钢有钢头，就是一般最最普遍来讲的话，就是一定要钢头啊。对，它防穿刺的话就因人而异了，看你买的鞋子，你觉得需不需要防穿刺？可是通常你如果要防穿刺，它底部如果放的不是塑钢是钢板的话，那个对鞋子会变得非常的重，就是有很多功能啊，就是大家选购的时候可以看一下。只是说这边有一些不同形式，因为一般安全鞋其实有些安全鞋长得很丑。 对，然后有很贵的， <laughs> 哎，但 W D O 都很贵的，别乱讲话。像这种是比较基本款的，常看到公司发的，公规的，对吧？就是很要很重，然后对，头又比较硬的。你如果下工地，你跟他相处那么久，最好是买一双好一点的鞋子，对，因为保护自己的脚不会受伤。哦，这个就是换盒的，就是我看到我那个混凝土试压那一集。 就是那个拌盒子大概就是长这样。这种就是你做工地现场，就是你做现场拌的时候，这是少量的一般大量都是用预拌混凝土。对，都在混凝土厂直接拌的。对，这就是挖水沟啊，就是工地常用到。然后这个吐刀就是墙面完成之后一定会有一些头塞，然后就会拿一拿这个去把它，就是吐出来部分把它修平。然后铁耙，哎，还有这个，这就是灌混凝土的时候，有没有？ 把料分平的。哎，对啊，这个叫什么？这个叫这个叫土木头水把头水头抛水两位台语好烂。土水耙，对，初步整平。初步整平，对。细部还有一个这种打布器，这种就是修面的时候，他会拿这一支来修面。这个可能要。 现场制作的时候，我们才你会看得到，就是它会用到这两种东西。就是一开始先把料分分，主要把它稍微分一下之后，然后再用这种打平器把它做成脱皮，对，脱皮，脱皮。然后墨线的部分，大家应该也很常看到，它就是拉出来，然后就一条线，然后你就弹一下，就会地上就会有一条笔直的线。产值这边有各式的产值。 圆的、尖的，大字、小字。他这边还有卖这个，这是洞府典礼中的洞府典礼用。 <laughs> 哎，这个铲子，我跟你讲，这铲子非常难抢，就是因为洞府典礼的时候，这个铲子会象征着那个，就就是如果想生小孩的话，就把这个放一只在床底下，会象征就是说会有小孩。所以这个床放铲子象征什么？铲子啊。哦，铲子。对对对对对。朋友放铲只是。 会有人来挖，你会多出水的，不是？ <laughs> 这个真的是不好抢啊！啊，如果真的抢不到的话，就来赠你买一只就好了。对，你看一只三百一十块，金秀秀，金色色的橙子。 <laughs> 然后这个我有玩具贴已经知道个东西。 <laughs> 好，这个打下去血扣很多，这就是通义叫拔鲁啊。然后呃，中文名叫拔冰器，这个有一个这个头。 然后这就是钉子，然后我们就插在这个头，然后用杠杆原理把它拔起来，拿来敲东西，就是撬开东西的时候也很好用。对，这个模板必备，模板一定会。最高机上也通常会有一个，因为他要去撬那个牙差的那个间距，就是用这个。 <clears throat> 然后各式供图样，供图样有分胶锤、木锤、铁锤，铁锤还有分各式不同形式，有一些是专门做板模用的。 像板模这种还有不法军器，这种就是不不一样功能啊。然后铁锤要分不同的磅数，因为有时候你不需要用到那么大支，你就拿小支的；哎，有时候你因为那个要敲下去力道要够大，所以你要拿大支的。通常模板这种啊，你看这里还有附一个磁铁钉子，会先放在这边，然后先钉下去，再慢慢的把它敲进去。没错，这个就是。 工地俗称的老鼠尾，好不好？老鼠尾不是不是老鼠尾巴，好，就是这种用来绑钢筋，就是绑那个铁线用的，就非常好用。哎，这个它有中文名称吗？三根翻狗仔，翻 <laughs> 狗仔，这个是算比较基本款的。对，因为你看钢筋工有些有一些很华丽的，其实钢筋工他们在绑的都不是平常在五金行看得到的。 我真的不知道他们去哪里买，还是自己做专业的？对，有可能是自己做的。这个就是那个凿子，就是放在拉拉前面的那的那个砖头，就是打石机啊，打石机前面，前面那个头有这种平头的，有这种尖头的。水平尺，好，我们要测水平的话，一定要用到这个东西，就是你把它摆下去，它这边有一个气泡，它在气泡在中间的时候，表示这样子有水平。 然后垂直的部分，所以这个功力也很常用到。除了这个水平尺之外，这量角器，哎，功力也会也会用到，就是比如说量模板的垂直度啊什么的，有时候有用这个。而且有时候量那个垂直度有没有？其实还有这一种，这是比较偷扎洗的嘞，有没有？铅锤，这个叫锤球吧，就是它会在上面这里绑一个绑一条线，一个人在上面，一人在下面，直接丢下来，用地心引力让它垂直。 来看，对对，是不是完全是垂直的？这个人家叫什么？什么尺？劳力尺。劳力尺。劳力士啊。它就是呃，我们中文叫游标卡尺啊。它就是量厚度的。因为厚度有时候你没办法用尺量嘛。假设用量钢筋厚度或是板材的厚度的时候，因为尺误差太大，所以就用这种夹的。那短距离可是精确度比较高，对。 然后还有这种电子式的跟机械式的，电子式要记得是说你定起来去校正不然会不准。而且使用前要记得归零。卷尺，哦，这个工地一定用到，工程师一定要带卷尺出门的，不然你要量东西就。诶，而且卷尺，你知道久不看才知道原来它的款式已经出这么多。我之前是用这个，这个七点五，个有自动刹停。哦对，我觉得自动刹停这个真好用。哦，以前以前这以前这个本来是卡住了开关，结果现在现在。 现在它是自动卡住，自动卡住，然后你按你按它才会收回去。哎，我为什么换这个尺呢？是因为之前手被割过，就是手那个放放回来的时候被割过，所以后来就尽量能买就是尽量买这种可以控制的卷尺，然后自动插眼那种就很好用。这一次我那时候买的时候是因为它的读数啊很清楚，而且这个这个钢的质量不不会算太差。我跟你讲，有些。 有些卷尺可能在做装潢，它 <clears throat> 比较会用到，可能它上面有标什么？对，文工尺，比如说这种文工尺，就是它会有写很多啊什么吉啊、凶啊，然后什么天丁啊这种的。对，可是平常你不会用到那么多的话，其实买公分就可以，要不然查验的时候你拉那个来，还有很多啊，字太小，你看不太清。对，还有小把的，对，小巧可爱，跟你的一样。这是钢卷尺。 嗯，没办法开给大家看，但是它拉出来是跟这个有点像，只是说它这个精确度就很高。一般做钢构的时候，钢构拆的时候会拿拿这一种，因为这种尺还是有误差。然后钢构那种的误差是要非常小的时候，我们就会拿那个钢卷尺去拉。行走式的这叫什么？测距轮，就是有没有车祸的时候，警察会拿这个来量。 它这种就是比较算是在土木施工的时候，因为它的精确度不用那么高，然后它要大概知道一下这段距离有多少的时候，就会拿这个，然后用滚的去测它的距离。水线就是我们一般呃拉高度啊，或者是拉界限的时候，我们都会用水线去去拉。它有不同颜色，这其实就是就是钓钓鱼线的那种材质，很很坚硬，不太会断。 然后，抹刀其实有很多种形式，有木工人拿这个来锁那个续接器，各式各样杀人片。